O fato do eleitor não ter feito a biometria não tem qualquer relação com a validade do voto. O que pode acontecer é que, se naquela cidade em que você mora o prazo já se esgotou e o eleitor não fez o seu recadastramento biométrico, não fez a sua biometria, o título dele foi cancelado. E se ele não providenciar a regularização desse título antes das eleições 2020, ele não poderá votar e, portanto, estará irregular com a Justiça Eleitoral. Um abraço, até o próximo áudio.